Hi guys, my name is Kriti and I'm your educator for logical reasoning and quantitative techniques. Today I'm here with you all to discuss about GLAD 2021. Dates तो पता चल ही गए होंगे ना कब है ट्वेंटी थर्ड जुलाई को है सो so, यहाँ पे बहुत सारी टेंशन है बहुत ज़्यादा एनजाइटी है बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं दिमाग में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं अगर मुझे मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो मुझे एन कौन सा मिलेगा अच्छा ये सबसे पहले तो मुझे ये बताओ एग्ज़ाम क्रैक स्टार्ट कैसे होगा a lot of question are there right so we are over here to help you guys in all your question and help you to crack this exam twenty twenty one and obviously बहुत सारे exams but twenty twenty one पे हमारा फोकस है अभी राइट सो यहाँ पे मैं आज आई हूँ आपके साथ एक बैच के डिटेल्स शेयर करने के लिए अब आप कहोगे कौन सा बैच तो मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का batch now the point is previous year question क्यों करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन फिर से रेज हो गए दिमाग में right are curious mind never stop to work so previous year question हमें हेल्प करते हैं एक पैटर्न समझने में एक difficulty level of the exam समझने में और ये भी समझने में कि अगर एग्ज़ाम का पैटर्न ये है तो मुझे तैयारी कैसे करनी है what should be my focus areas what should be the core preparation right do you understand what core preparation is something that is very important for your exam so hard work हम पिछले थ्री मंथ से वन मंथ से वन ईयर से शायद करते आ रहे हैं हमारे पास अब वक्त स्मार्ट वर्क करने का है ठीक है in these thirty days we are going to revise everything we are going to learn some techniques and the strategies and we are going to practice a lot of questions aur ye sab ab hum search karne baith gaye na agar sare questions to subah se raat ho jayegi and what we are doing searching the questions making our repositories so that is not going to help you in your exam that's why what we thought why aap apna time waste kyun karoge हम आपके लिए एक बैच लेके आ जाते हैं ठीक है so this is a previous year question batch जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर के question of all the sections and all the top educators from Unacademy are going to help you in this preparation right so हमारे पास we have an educator from N L U जो आपको बताएंगे क्लाट के सारे स्ट्रेटेजीज डूज एंड डोंट्स आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब कुछ बताएंगे then we have again an educator ठीक है who are all of them from N so they are going to help you in uh, you know in solving various questions from different question papers of CLAT exam Spec specifically 2020 exam as you know there was a pattern change so guys this new batch is going to start from 20 uh, from 30th June and this is a 20 day batch only that is help, going to help you in solving all your uh, PYQs giving you all the strategies and also will let you know the difficulty level and the uh, pattern of the exam so ye batch thirty June से शुरू हो रहा है वन आवर के सेशंस होने वाले हैं एंड सिर्फ ट्वेंटी डेज का बैच है डैट मीन्स एग्जाम से पहले ख़त्म भी हो जाएगा और रिविजन का टाइम भी मिल जाएगा so guys this is all about the batch I hope आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है so do join a plus do join a plus platform for the batch you can also use a referral code Kriti live ten that is K R I T I L I V E one zero जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है so guys this is all about the batch मिलते हैं बैच में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं थैंक यू